Ya, saya saya nggak nggak tahu ya yang asli banyak sekali istilahnya literatur ataupun artikel-artikel yang ada di YouTube, ada di Google seperti itu tentang rahasia warna kucing seperti itu ya teman-teman sekalian. Tapi bagaimana penjelasan daripada Ustadz Auni Muhammad berkenaan dengan rahasia dari warna kucing? Ya warna kucing itu ada orange, ada abu-abu, ada hitam, ada istilahnya hmm, apa lagi ya guys ya. Saya jadi bingung ya kan. Kalau dipikirkan warna-warna kucing itu unik ya kan warna-warna kucing itu kayak ada perpaduan-perpaduan warna yang mana kita kadang oh ini warna apa sih gitu nah langsung saja guys kita dengarkan daripada Ustadz Auni Muhammad let's go ilmu kucing tahu lah Last lah ilmu kucing ya, eh. Okey. Kucing ada berapa color kucing? Kucing basic dia ada berapa color kucing? Tiga ke empat? Tiga. Cuma bilang color hak biasa kucing ada. Banyak lah. Putih, hitam, hitam kelabu, kelabu, orange. orange. Ha, empat. Basic kucing, putih, hitam, kelabu, orange. Memang Aha. kucing tak akan lebih empat color, empat warna. Pernah jumpa kucing warna biru? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Pernah tak. jumpa bang kucing lebih? Tak. Dulu? Tak pernah. Kucing warna hijau? Tak pernah. Kita akan jumpa kucing warna biru, kucing warna hijau, kucing warna orange bila tiba musim pilihan raya. Tu pun orang spray. <laughs> Ikut parti masing-masing. Okey, okey, okey. Okay. Baik. Dengar ah. Ha? Kucing yang berbasik satu color. Kita jumpa kucing ni putih semua, ah. hitam Aha. semua kelabu semua, orange semua, kucing satu kala ada dua jantina. Maksudnya ada kucing tu jantan, ada kucing tu betina. betina. Satu kala. Kalau jumpa kucing dua kala, putih hitam, campur putih. hitam, orange campur kelabu, ikutlah warna lain pun, asas dia dua kala, kucing tu juga ada dua jantina satu jantan berkemungkinan dia juga betina. Okey. Tapi kalau jumpa kucing gabungan tiga color. Kelabu putih hitam ataupun oreng kelabu putih kucing tidak ada jantina jantan. Ha? Kucing tiga color cuma ada pada jantina betina sahaja. Tak percaya, siapa ada bela kucing, balik tengok kucing dia, tiga kala hanya ana milik kucing betina bukan kucing jantan. Tetapi ustaz, saya turun buang sampah depan Pansapuri, depan flat saya, saya jumpa eliket. Bukan eliket Dewi Arumugam tu. Apa eliket? Kucing li Kucing dia, yeah. kucing jalanan hak duk main tong sampah tu. Eli kucing cat. Tu. Okay, okay, okay. Saya jumpa ustaz tiga kala, betul ustaz tiga kala. Tapi ustaz ceramah tiga kala tak ada kucing jantan. Ni memang jantan ustaz. Confirm tiga kala jantan. Baik. Kalau anda bertemu kucing tiga kala jantan 99.9% kucing itu mandul. Kalau jumpa juga, padahal kebiasaan peratusan besar tak ada tiga kala jantan. Tapi jumpa juga jantan tiga kala, 99.9% mandul. Okey, berarti rahasianya di sini ya guys ya. Di mana Ustaz Awni Muhammad ini menjelaskan bahwasannya kucing tiga color tidak akan punya anak alias mandul. Oh my God. Dan baru tahu sekarang guys. Kalau saya kira itu semua kucing sama aja antara betina dan jantan ya kan maksudnya jantan ini boleh istilahnya kalau yang tiga warna ataupun du kalau dua warna mungkin udah oke okay lah tapi kalau tiga warna saya kira itu tidak mandul saya tahunya itu kucing itu bisa menghamili semua gitu kan tapi jadi atau enggak aku wallahu alam ya kan sama kayak hewan-hewan yang lain seperti itu ya dia Allah. tak boleh mengandungkan kucing betina yang lain Oh iya ke? Tiba-tiba lalu belakang kedai mamak. Ada kucing tu sekok jantan tiga kala. Sebelah dia ada kucing betina tengah mengandung. Kita pun jadi was-was. Kita pun tanya, mamak, ni kucing jantan ke tiga kala ni? Ha, kucing jantan. Ni hak perempuan tu? Ah, bini dia lah tu. <laughs> Maksudnya kamu kata mamak, kucing tiga kala jantan ni mengandungkan kucing betina ni? Ha, betul kalau ada tiga kala jantan mampu mengandungkan kucing betina lain mungkin sebab dia duduk belakang kedai mamak banyak kopi-kopi radik hatta habis <laughs> Okey, jadi kopi-kopi rahsia ini guys, rahsia kopi-kopi ya kan? <laughs> Kopi-kopi ya. Jadi minum kopi jantan tu jadi panas, jadi mengandung kawan tu. Maka di sini saya istiharkan Sehuduh mana rupa dia Sebusuk mana bulu dia Itulah kucing paling ajaib atas dunia Wow Kucing paling ajaib Wow Ini fakta yang sangat menarik sekali ya Yang disampaikan oleh Ustadz Oni Muhammad Dan mungkin saya baru pertama kali Iya bener Pertama kali mendengarkan rahasia ini guys Paling ajaib Wow Berarti bisa dikatakan memang betul-betul mandul guys kucing tiga kala okay. jantan dan mampu mengandungkan kucing betina lain tak ada dalam dunia oh maksudnya iya. kalau anda jumpa juga anda bertuah walaupun muka huduh bulu tak cantik itulah kucing paling ajaib betul wow jumpa tak kucing empat kala sekaligus anda tak akan jumpa dia tak akan bergabung walaupun basic asas dia empat tak ada kucing yang bergabung empat kala okey dia paling tinggi tiga saja Lepas tu satu lagi amalan orang tua-tua kalau kita suka makan makanan berasaskan ikan biasanya kita akan jadi apa? Salah satu kelemahan makan ikan ni tercekik tercekik tulang. Kiri ke kanan ke laluan dia salah satu amalan orang tua ambil kucing. Hah? Kok saya baru tahu guys, sebentar ada semut guys. Jadi Kok bisa ambil kucing ya guys ya? Padahal kalau saya kena tulang ikan, itu orang tua saya akan mengambilkan nasi lalu dibulatkan. Setelah dibulatkan, baru saya telan langsung. Nah, itu baru hilang. Di sini ada rahasia lagi Ustadz Auni Muhammad akan mengungkap apabila ya ada tulang yang istilahnya ketelan ataupun ya nyangkut seperti itu ambil kucing saya, saya, saya, saya, saya baru pertama kali dengar ni. Terutama kucing yang dibela. Kita tak bela. Carilah kucing-kucing jiran hak bela kucing tu. Angkat dia berdepan dengan kita pegang bawah ketiak, bawah kepak kucing tu. Angkat dibela tu macam mana guys? Kucing dibela. Ai tak faham ni. Angkat kucing tu, ambil tangan dia tu macam suruh dia sapu-sapu tempat yang kita tercekik tu. Ha sambil baca selawat tujuh kali orang tua punya amalan lah ni tak ada dalam Quran pun tak ada dalam hadis pun amalan orang tua jadi suruh dia usap-usap sambil selawat minta-minta moga Allah memudahkan jalan dia sampai bagi lepas tulang tu tapi diingatkan waktu usap tu tangan dia macam ni bukan lagu ni <laughs> kalau macam ni ya oh my god ya ya ya luka semua lah guys kalau lagu ni anda kena buat pembedahan pelan-pelan <laughs> habis calang maksudnya usap pelan-pelan jangan buat okay, lagu ni okey betul betul Atu kucing jadi amalannya di sini adalah yang dibele. Saya tak paham nih guys, yang dibele atau dipiara mungkin ya, kucing pelihara mungkin ya. Terus kita ambil setelah itu pegang di ketiaknya, lalu tangannya digini-giniin ya. Dan baca sholawat tujuh kali. Ini amalan yang baru saya tahu guys daripada Ustaz Nauni Muhammad, daripada pesanan orang-orang terdahulu ya kan. Allahu Akbar. Mungkin ini bisa diingat ya teman-teman sekalian, bisa di-save juga videonya daripada Ustadz Auni Muhammad ini ya. Linknya ada di deskripsi ya guys ya. Oh. Ilmu kucing orang tua kata tak Satu Allah. lagi, satu-satunya binatang yang bila dia berak, kambuh taik dia ialah kucing. Sebab tu kita tak akan pernah nampak gajah berak dia kambuh ataupun lembu berak dia kambuh. Benar sih. Yang setelah dia berak terus dicium itu cuman kucing ya guys ya. Tapi dia tuh ditutup. Nah, pinternya itu di situ. Kucing. Pasal apa? Sebab tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Wow. Tahi dia sungguh tajam dan berbisa. Oh iya ke? Kalau tahi dia ni bercampur dengan air, dia boleh meracun air tu. Betul. What? Air tu akan jadi beracun kalau pula binatang lain ataupun makhluk lain guna air yang bercampur dengan tahi kucing. Memang boleh mendatangkan mudarat dan penyakit. Tak percaya cuba anda ambil tahi kucing. <laughs> jangan dilanjutkan sebentar. Jadi Allah Akbar, saya baru tahu guys ya. Tapi saya saya nggak nggak ngerti juga, wallahu alam. Ketika saya itu menanam ya tanaman-tanaman yang ada di taman, kucing itu berak di situ gitu kan, berak di situ dan alhasil saya siram dan lain sebagainya, tanaman itu boleh rusak guys tanaman itu boleh kayak layu setelah itu kayak mungkin mungkin ya bisa jadi karena racun itu sendiri ya ke tanaman aja seperti itu apalagi sama makhluk-makhluk yang lain ya kucing bubuh dalam air coba try minum <laughs> tak betul dulu terutama bab itik menyudu tahu tak itik dulu dia suka menyudu kat mana menyudu Ha, ayat cah kan orang Kelantan ayat basuhan-basuhan pinggang Aha, tu okay, etik okay. nyudu kalau bayangkan kita ambil dua tiga ketul tiap kucing pi baling dalam tu mati ya try anda boleh tahu apa kesan dia pada itik tu Allah maksudnya agak-agak lah Han ni ni santai lawak-lawak hujung ni nak baca doa dah ni boleh berhenti ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itulah tadi guys penjelasan daripada Ustaz Awni Muhammad tentang oh rahasia dari warna kucing ya Kucing paling ajaib di dunia adalah kucing di mana kucing ini mempunyai tiga warna yang jantan lalu mengawini ya kan kucing yang betina. Setelah mengawini kucing betina dan jadi hamil lahirlah kucing si buruk rupa maka itu adalah kucing paling ajaib di dunia. Karena bisa dikatakan kucing yang tiga ataupun telon kalau di sini itu kucing telon jantan itu mandul kata Ustaz Oni Muhammad guys ya dan tidak ada di dunia ini istilahnya yang kucing jantan menghamili seperti itu guys adapun pasti mati ya kalau istilahnya mitos ataupun yang saya baca itu kucing jantan eh, kalau tiga, tiga warna itu pasti dimakan oleh induknya. Saya kurang tahu kenapa, karena kucing firasat kucing itu sangat-sangat kuat sekali kepada anaknya Bahkan kita nggak tahu bahwasanya kucing itu sakit ataupun apa kekurangan cacat dan lain sebagainya tapi induknya sudah memakan anak kucing tadi supaya apa supaya tidak menularkan kepada yang lain itu baru lahir aja seperti itu mereka Allahu Akbar ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga ilmu kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Saya sangat-sangat istilahnya bertambah ilmu saya tentang rahasia daripada warna kucing dan juga rahasia kucing telon ataupun kucing yang berwarna tiga seperti itu guys dan jantan. Nah, terima kasih Ustadz Auni Muhammad. Semoga Ustadz Auni Muhammad senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya bahagia dunia dan juga akhirat, senantiasa berada ya istilahnya dalam keistiqomahan dalam menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kita orang-orang awam sangat-sangat ya membutuhkan ataupun memerlukan ilmu daripada Ustadz Auni Muhammad dan juga ustadz-ustadz yang lain di Indonesia maupun di Malaysia ya.